queres comer o meu coração, Hamlet? Eu sou Ofélia, aquela que o rio não quis guardar. A mulher balançando na forca. A mulher com as veias cortadas. Ontem deixei de me matar. Estou só com o meu peito, as minhas coxas, o meu ventre. campo de batalha que foi a minha casa! Escancar as portas para que entre o vento e o grito do mundo, com as minhas mãos ensanguentadas, rasgo as frias dos homens que amei e que abusaram de mim na cama, em cima da mesa, na cadeira, no chão. biológico foi o meu coração. Vou para a rua, vestida com o meu pé junto ao mar e falava com as ondas. Blá, blá, blá. Atrás de mim, as ruínas da Europa. Os sinos anunciavam funerais de Estado. O assassino e a viúva um casal. Os conselheiros, chorando muito mal pago, em passo tenso atrás do caixão do insigne cadáver. De quem é o corpo na carreta funerária? De quem? Por quem tantos lamentos e tantas lágrimas? Oamenii gdje todos tu dilo. Ti го потеш e espetei a minha espada no caixão. шам. não quebrou-se. Consegui o que sobrou, abriu e repartiu, pai morto, carne que se junta à carne, pelos miseráveis que se amontoavam. O luto fez-se alegria. A alegria furacidade sobre o caixão vazio. Deitei-me no chão e ouvi girar o mundo à cadência da putrefação. Eu. Eu era Hamlet. Não sou Hamlet. Não faço mais nenhum papel. As minhas palavras nada têm a dizer-me. Os meus pensamentos o sangue das imagens. O meu drama não aconteceu. atrás de mim. Monta-se a cena de gente a quem o meu drama não interessa, para gente a quem ele não diz respeito. Já não vou nisso. O meu drama. Se ainda pudesse acontecer, realizar-se-ia no tempo da revolta, o meu lugar, caso o meu drama tivesse acontecido, seria dos dois lados da frente, entre as frentes por cima encontro-me no meio da multidão e atiro pedras aos polícias, soldados, blindados, vidros à prova de bala. Sufocado pelo vômito, agito meu punho contra mim mesmo. Eu! Atrás de um vidro à prova de bala. Os meus papéis são cuspe escarrador, faca e ferida, dente e goela, pescoço e corda. O meu drama não aconteceu. O manuscrito perdeu-se. Vou para casa e mato o tempo sozinho. como eu eu não vivi. Aquilo que mataste ainda has de amar. Aquilo que mataste ainda has de amar. Aquilo que mataste ainda has de amar. Aquilo que mataste ainda has de amar. Aquilo que mataste ainda has de amar. Aquilo que mataste ainda has de amar. No coração das trevas. Debaixo do sol da tortura. As metrópoles do mundo. Em nome das vítimas. Rejeito todo o esperma que recebi. atravessar os vossos quartos com facas de talhante. Sabereis a verdade.